हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर ये कोड देख सकते हैं आप एच में लिखा गया है CSS और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किया गया है और uh, यहाँ पर ये पूरा कोड देखिए ध्यान से ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है इसमें फंक्शन भी बनाए गए हैं और ये पूरा कोड कुछ इस तरीके का है ठीक है अब ये पूरा कोड जो है जब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो यहाँ से सेव एज पे क्लिक करता हूँ और uh, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जा करके और फिर इसको सेव करता हूँ डॉट एस एक्सटेंशन के साथ तो चूंकि तो यहाँ पे डॉट एस एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहा हूँ और इसमें सी और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किया है मैंने ये बात ध्यान रखिएगा कि सी और जावास्क्रिप्ट दोनों की मदद से ये बनाया गया है और एस तो है ही तो अभी इसको सेव कर लिया हमने और जब मैं इसको चलाऊंगा तो होगा क्या देखिए गेम नाम से सेव किया है हमने इसे और यहाँ पर ये गेम आ चुका है और डबल क्लिक करता हूँ इसे ओपन करता हूँ देखते हैं क्या होता है कोड चलेगा और चलने के बाद होगा क्या ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉच आपको दिखाई पड़ रही है अब ये वॉच कितना बजा रहा है इस समय देखिए ये 12 बजने वाला है और यहाँ पर रियल वॉच में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी टाइम वही सेम आपको मिलेगा देख सकते हैं यहाँ ग्यारह बज के बावन मिनट पचास सेकेंड हो रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा डेमो के लिए ये वीडियो बनाया मैंने कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग